niet schnitzel, hè, zusje? Nee, maar wel bijna. Ah, kipnuk is altijd goed, toch? Ik heb lekker braadworst, zoals het hoort. Man en relatie. nog Mijn grote liefde. Kijk eens. Ook lekker nuggies. Ah, je kent me zo goed, kijk je en mayonaise. Je krijgt wel, eh, het scheelt ook niet alleen drinken wat meer is, maar ook de nuggets zijn eh, meer. Ja, ik heb het ook voorzien. En acht stuks. Nou, op z'n Duits, eet smakelijk. Ja, bon appetit. Ik Oh, oh, oh. De Black Mamba. Het klinkt ook, het bekt ook gewoon lekkerder als Python. kwartiertje wachten. Biole. Oh, dat oh, oh, is wat anders. Ja. Dat zijn wel een beetje de achtheid Ja, daar hou ik wel van. Hey yo. Hey yo. Die kan dus ook gewoon helemaal vol staan, hè? Ja. Oh, een heerlijk BNM'tje. Ik hou van BNM. Ja, veel trappen. Daar ben ik, wel, eh, ben ik het wel mee eens, ja. Maar is goed voor mijn conditie. Uh, de heerlijke geur van zwembadwater. Black mama was dus eh, chill. Hij weigerde net op te nemen, dus ik heb, we hebben net gewoon tegen niks aan staan kletsen, gezellig. We gaan nu in de Colorado, Adventure. Daar staat hij. Een beetje, beetje Colorado muziek hier. Eh. Ja. Ik heb gelijk zin om... Eh, ook weer een gezellig pleintje, een beetje leeg, maar... Het ziet er wel allemaal leuk uit. Dus... het grootste voordeel van dit park, de grootste charme van het park is ook gelijk het grootste nadeel, vind ik persoonlijk, je blijft trappen lopen. Maar ik kan het hebben. Maar we hebben nu dus de Taron gehad. De Black Mamba gehad. Die waren alle twee super tof. Toch? Tof toch? Ja, de net was mislukt, dus nog een keer. Hoe was de Black Mama? Ja, Hoe bedoel je was het mislukt? Nou, ik had niet op opnemen gedrukt. Ja, precies. Precies. Nou, Dolly is er ook, Dolly Parton. En dit is de eh, Colorado Adventure. We zijn hier wel voorbereid op lange wachttijden in ieder geval. <laughs> <laughs> leuk? Nooit oh. meer. Wat zei je alleen hoor? Jij vond hem weer leuk? Man, man, man, man, man. Ik ben nog nooit zo beurs geweest in bepaalde dingen. We hebben hem gehad. Dat is het belangrijkste. Moet je nou kijken, dat is toch leuk dit? Het ziet er toch hartstikke gezellig uit naar De Fiesta. Chappas is daarachter. Fucking stijl. hebben we hem gedaan. En? het gaat goed hoor. Wat heb je er allemaal op dan? Kiwi en ehm, de chocoladenootjes. Lekker, lekker. En jij dacht van, ik heb het al koud genoeg. Ja. <laughs> Is een gezellig zitje daar zo. Ja, ik vind het leuk. Ah, Zo. Ik ben al nat. <laughs> Vol over de voorkant. Ah! Dus. Best leuk. Nou, jord mocht voorin. In de, hoe heet de kreng ook weer? De Chiapas. Je zou niet, je zou niet nat worden. Gaan we, hoe lang is de wachttijd van Mauzou Chocolat? Wat is jouw attractie? Schieten hè? Dus, maar de chapas, zeiknat. De rest niet. Ja, een rechter sok en een linker broekspijp en een rechter pink. Maar ik, uh, ik ken hem goed hebben. Dus. Maar ah, je bent weer bijna droog, man. Ik ben <laughs> het is wel lekker weer, maar daar droog. Het heeft Ricardo punt. Ik ga mijn zonnebril afdoen. We gaan in de muis. Oh, ja, gaan we hem doen? Zus, je moet met een eh, slagroomspuit moet je eh, schieten. Het is ook wel lekker zo te zien. Chocola. Bananenspiezen met eh, chocola en aardbeien, daarbij. Vers fruit. En naast vers fruit snoep. en gezond en ongezond snoep pizza hebben ze hier ook. Of ze hier pizza hebben. Ruikt ook een partijtje lekker. En een ijsmix. Ding. Nou, je kan hier ook flink eh, jezelf misselijk eten. Gewoon ijs met toppings. Het zit er weer op voor vandaag. We zitten eh, in de auto onderweg eh, naar huis, tenminste, dat is de bedoeling. <laughs> We zitten nu nog op het parkeerterrein, proberen eraf te komen. En dat gaat een beetje traag, want ze hebben hier besloten om... Eh, nou, je moet bij het wegrijden betalen. Dus we staan een beetje filetje. Maar het was, eh, het was leuk, toch? Zeker. Dat is hartstikke leuk. Ja. duim horen ze niet, schat. Nee, maar dat je je filmen. Dat kan zo. Nou mag de duim, ja. Dat is erg leuk. Klein, klein park, maar wel heel meer compact klein dan gewoon niks te doen klein. Die toren is alleen... Uh, Daar ga ik nooit meer in. Oeh, tering is dat. Dat is heel creepy. Dus we gaan lekker eh, de, de 2,5, 3 uur eh, naar huis tuffen. Zin in. En hoe sluit je een dagje pretpark af? Lekker Mackie. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het uh, pa en zo. Lekker, ik kon niet kiezen, dus ik even die. Big Chicken en Big Mac. Blijf het knap vinden, want er is er maar één. Maar ik wil niet heel gemeen zijn. Nou, is nog één. Dit zijn er al twee. Dus dat klopt natuurlijk al niet. Dus is een waar je bij staat. Wat heb jij hier, Ricardo? Wat, uh, je hele combinatie van alles. Ik gok die en eentje die. Ja, dat eh, klopt zeker. Ja, Ja, wat heb jij dan? Ik heb eh, die en die. Oké. Nu mijn Big Mac en de McChicken, want er was er maar één. Maar ja, ja. ze liegen gewoon waar je bij staat. Ja. Zou je geld We zijn inmiddels weer, weer thuis. Uh, gisteravond eh, zijn we thuisgekomen. Ik ben ondertussen al druk aan het, eh, aan het editen. Maar Fantasieland, ja, superleuk park. Ehm, stom dat we nooit eerder naartoe geweest zijn. Echt, echt ontzettend gezellig. Het is inderdaad klein, heb ik al eerder gezegd. Ehm, maar je hebt genoeg te doen. En, en de, de verschillende themalanden zijn, zijn echt ontzettend leuk. Ehm, enige jammere is dat, dat eh, het, het parkeren, je moet, dus echt gouden tip dit. Parkeren is 5 euro, valt reuze mee. Dat moet je betalen aan de, ehm, bij, als je wegrijdt. Eh, dus zorg ervoor dat je 5 eh, euro vrij hebt. Want we hadden ook gewoon mensen voor ons die dat niet hadden. En dan sta je met een hele lange discussie en dan moet je gaan wisselen. En drama, chaos. En ontstaat de file. Eh, dus gewoon 5 euro. Zorgen dat je 5 euro als eh, contant briefje, briefje klaar hebt. Of in ieder geval contant geld hebt om die parkeerdingen te doen. Dat is het enige eh, grote minpunt, kleine minpunt. Maar dat is ook gelijk charme van het park. Is het feit dat het heel erg heuvelachtig is. Dat geeft er een hele leuke sfeer, maar je loopt je helemaal de ziekte. Je bent continu aan het klimmen, trap op, trap af, heuvel op, heuvel af. Ehm, ja, vermoeiend. Dus neem de tijd, doe rustig aan. Voor de rest echt Super leuk park en zeker aan te raden. Vergeet, vergeet ook absoluut niet te, abonneren op ons, op ons kanaal. De link zet ik hier zo. Daar staat hij. Ehm, en ehm, tot, eh, tot de volgende keer maar weer. Doei doei!